hoxe aquí para poñer en valor as loitas que están a acontecer no país. Nun intre no que a clase traballadora galega está a sufrir a maior desvalorización dos seus salarios en 40 anos, no que os soldos subiron 4 veces menos cos prezos e de manterse e de manterse a inflación ao ritmo actual ata decembro, perderemos unha, unha anualidade, unha mensualidade inteira do noso salario. E mentres, o capital e o liberalismo económico anuncian Con toda esta que para ampliar a espiral de prezos é necesario a contención de custos salariais. Unha vez máis, unha vez máis queren aproveitar esta unha, a, a enésima crise do capital para empobrecer e ampliar a explotación que sofre a clase traballadora. E todo isto cun goberno o máis progresista de historia, denominanse eles, máis, pre, máis preocupado en aumentar o gasto militar que en dar unha solución ás graves carencias e necesidades sociais en defensa dun emprego e salarios dignos. A resposta á pobreza non pode ser contención salarial e consolidación da pobreza laboral de baixos salarios. Non pode ser o diálogo social. Tampouco pode ser un pacto de rendas onde se certifique o entreguismo de comisión xuxeté e tampouco pode ser un novo acordo estatal de negociación colectiva onde impoña a moderación salarial imposibilitando calquera recuperación dos nosos salarios precisamos, a CIGA, a CIGA di que precisamos incrementar salarios ligados ao IPC, voltar a incluir as cláusulas de garantía salarial dos convenios, eliminar as categorías de entrada que afectan a xente máis nova, aprobar medidas necesarias para rematar con fenda salarial e outras desigualdades e levar o debate nas mesas de negociación sobre o salario mínimo de convenio que comporte un forte aumento salarial ás categorías máis baixas. En definitiva, en definitiva, temos que acabar con esa visión centralista, estatalizadora e española da negociación colectiva, negadora da realidade plurinacional e sindical do Estado. Como se pode chamar de esquerdas un goberno que retrasa a idade de jubilación e recorta en pensións en vez de aumentar salarios e cotizacións? Que mantén reformas laborais que delimitan o poder de negociación dos nosos convenios cando a inflación está no 9% ou que mantén reformas que mostra unha mellor situación económica posible, unha tasa do 12% de paro, cando a media en Europa é do 7% e sós estamos por debaixo de Grecia. A reforma laboral, aprobada recentemente polo actual goberno, está a converter traballo indefinido en traballo precarizado. O 60% dos contratos indefinidos que se están a facer son fixos discontinuos ou a tempo parcial. No peor momento dos últimos 40 anos, recortan os salarios e empobrecen a clase traballadora, porque a nova reforma fortalece a subcontratación como sistema de explotación laboral evitando aplicar as contratas as mesmas condicións que a empresa principal, porque potencia a utilización descontrolada das ETTs, porque reforza o marco legal de explotación nos centros especiais de emprego e as empresas multiservizos, porque os expedientes de eh, regulación de emprego enténdense con unha medida de flexibilidade laboral da empresa a, que, a cal nos vamos a subvencionar cando esa prestación por desemprego, porque reforza o convenio de empresa como un instrumento para o dumping e porque é unha reforma que consolida as, as estruturas totalizadoras da, da negociación colectiva das reformas do Partido Popular e do PSOE. Un marco estatal dominado polo sindicalismo español impide a participación da clase traballadora sometendo os acordos que se chegan no diálogo social. Como exemplo práctico do que estou a decir, recentemente acabase de asinar o Convenio Estatal da Construcción, no cal eh, asinan unha subida ridícula dun 10% en 5 anos eh, teñen unha cláusula de revisión topeada e sen atrasos e desvían unha parte desa ridícula subida salarial aos planos privados de pensións para destinar laborais e salariais dignas para toda a clase traballadora galega. Compañeiros e compañeiras, non queda outra. O modelo que representa a CIGA se labrou e se labra loita a loita nos centros de traballo, nas fábricas e nas rúas, por medio da mobilización obreira, da mobilización popular na defensa dos nosos intereses de clase. Non hai alternativa. As desfeitas que está a causar a crise e que vai a causar Témolas que afrontar con decisión e convencemento do enorme potencial e capacidade que ten a movilización, a loita obreira e a loita social. O conflito é a solución ante esta realidade porque non hai mellora real das condicións de vida, non hai dereitos, non hai fin da explotación que non pase pola permanente confrontación social. Ánimo e loita!